mbeera ano nendowooza nti senga ndikawuka senga ngenda mu state house nenfamba museveni nemuluma ebbina nembeera awo nendowooza nti senga ndikawuka senga ngenda mu buli kiigo kya mukazi nemulingiza nga anaaba senga mbeera kawuka kano nengenda ku kitanda kyammwe nembalingiza nga mwepimpina nga mmwe temundaba naye nga mukola ebibi senga ndikawuka senga tebansaba transport senga teri mukazi ansaba sente zanviiri singa ndi buli wamu singa ngenda mu banka obu uganda nenzigyayo sente singa ndikawuka singa ntambulira mu buli sikaati ya mukazi nga mulaba naaba tayagala kusala byoya singa mbeera kawuka singa mbeera buli wamu ebimu ku byeneegomba nze golaba okubeera singa ndikawuka nze singa siva mu paliyamenti nga nnuma ababaka ensigo singa ndikawuka byebirowoozo byange omusajja omukulu <laughs>